Promítání musí pro technickou praxi splňovat důležitou podmínku: obraz promítaného objektu musí být neskreslený. známe dvě metody promítání. V takzvaném evropském promítání leží promítaný objekt mezi pozorovatelem a průmětnou. V americkém leží průmětna mezi pozorovatelem a promítaným objektem. Při promítání je velmi důležité sklopení průměten do roviny předepsaným způsobem tak aby vznikly správně združené obrazy. Řádně si prostudujte vznik združených průmětů bodů. Snažte se pochopit princip. Uvědomte si, že každý objekt se skládá z bodů. Umíte-li promítnout bod, umíte promítnout celý objekt. Prvním objektem na kterém si můžete ověřit znalost promítání je úsečka. Prohlédněte si sdružené průměty základních těles. Uvědomte si, že jen velmi málo technických součástí není složeno z těchto těles. K zobrazení používáme různé druhy čar. Naučte se je.